Grazie. <clears throat> Due, due domande se posso, Ministro. La prima è, ma lei cosa pensa davvero di questo 2,9? Oh, Madonna santa. Dai, <laughs> non possiamo fare un dibattito sul 2,9, Ma dai. cosa vuol dire cosa penso davvero, scusi? Eh,